Pozdrav društvo. Evo sad je 6 sati ujutro. Danas vas vodimo na skijanje na Bjelašnicu. Ništa nismo isplanirali, samo smo rekli idemo. Ostanite do kraja videa da vidite šta će se desiti. Evo ga, znači 9. januar 2022. godine 6 sati 20 minuta došao sam na Hifa Petrol u Olovu. Sada će da sjede moj prijatelj i gas u planine. E, Skije su namontirane. Evo i Kenana. I vidimo se u nastavku puta. Evo dolazimo na platu Babinog dola. Sad ćemo smjestiti vozilo pa ćemo se preslažiti. Ovako gledajući bit će idealan dan za skijanje. Otvaramo sezonu. Evo ja i otvaramo sezonu za nas. Obezvijedili smo ski pas. Kupili smo prvo par. Kupili hrabrost da tamo žene. Hrabrost, ovo ja, ovo ne mogu spomenuti. Pa ne znaju svi kad mi znamo, ne znaju svi. Svi u istim problemima. Pa je ja. Evo, sad ćemo. Sad ćemo. quero lá dizer. i can't wait to start You should call the police Now I even can breathe You love me and hate me, true me Malo gužva na glavnom liftu odgovara. Što manje žica, manje noge boli. Danas koncert tu i e n e Vediamo io da q a s t i g u y Io te la papà. Ovo je čovjek koji je 20 godina nakon prvog skijanja, znači prvo skijanje pa 20 godina nakon ovo je drugo skijanje, a gledaj šta radi, a dotad je bio borde, ide odlično, pozdravljamo vas. Oni koji razmišljaju da li skijati nešto monarchy. a shining star. Giving, receiving, changing, believing, holding them we a star. Feel like, feel like. pauzi uz osvježenje i naravno domaće proizvode me, To je Pošto nas je zadesla gužva, Evo malo nas sidro voza, sidramo ko brodori. A nije do sad, nemamo neke alternative. već 15 sati ili 3 sata posle podne odlučili smo da napravimo kraj za danas. Pozdravljam vas sa među stanice, Kero i Ado. Vidimo se. 16 sati i 2 minute. Krećemo sa platoa Babinog dola. Ja i Keno smo se satrali od skijanja. Ma doćemo neka. Ako Bog da, vidimo se drugom prilikom. Zapratite nas, lajkujte nas, komentarišite, pišite. Ako vam se ne sviđa, dislajkujte. Uživajte u čarima Bjelašnice.